nilipitia mtihani shehe wangu naweza kusema hivyo kwa sababu nilikaa siku ya kwanza kwenye ndoa mm. mwanamke simjui ni nini na yule mwanamke naye hajui mwanaume ni kitu gani mm. ile kiumbe akaanza kujidhihirisha kwangu kiumbe gani huyu majini mahaba wanasema baada ya kufanya kile kitendo cha ndoa na yule mwanaume maana yule mwanamke mm. iliteseka sana yule kiumbe alimsumbua sana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 1994. Tuweze kuipata historia yako kuanzia kuzaliwa, tuweze kumjua Said Abdul alizaliwaje, alizaliwa wapi, ilikuwaje mpaka leo hii tunazungumza kuelekea mkasa huu ambao ni mzito sana kwa watazamaji wetu. Alizaliwa upande wa Mabogini mm. Uh, katika hospitali ya KCMC mm. mie alikuwa bado sijaweza kutimia katika hali ya kuzaliwa, alikuwa amezaliwa na miezi sita ambayo haijatimia. End of the day, baada ya hapo basi nikakuzwa katika mayai yale watoto wanapokuza watoto baadaye nikapata uheni ili ya kuweza kutoka kupigwa na upepo, lakini bado nilikuwa sija recover kwa sawa mm. Karudishwa nyumbani kwa simulizi ninalopewa, kwa sababu mimi nilikuwa bado ndo mdogo mm. Karudishwa nyumbani, basi nikawa nahudumiwa katika zile huduma alivyoelekeza madaktari mm basi baada ya kuchangamka kama miezi mingapi hivi, hata sijaanza kukaa. Basi mm. mkubwa katika kutokana na maisha venye alikuwa mm. ikabidi ya kuja huku Dar es Salaam, akawa nakuja katika hali ya kufanya kazi, kutafuta kazi ili mradi aweze kukizi mahitaji yangu pamoja na wazazi wake. Mm. Basi kaenda Baada ya hapo mimi nikawa nalelewa na bibi sasa, mama akaa akituma mahitaji. Ndio. mm. baada ya hapo nikaanzishwa shule. Mm kasoma, lakini soma yangu nayo pia ilikuwa kidogo kwa taabu, kwa sababu kutokana na afya yangu venye ilikuwa mm. kwa nilikuwa na mwezi mmoja shuleni naenda vizuri, hiyo miezi mingine unashangaa miezi miwili mitatu siende shule mm. nikienda narudishwa maradhi kama changamoto za maradhi hapa na pale. 2009 basi ndo nikamaliza darasa la saba mm. 2009 kwa sababu nilikuwa nina ipiti kila mara mm. yani na niko na akili vizuri, lakini mwili na yale maradhi sasa nikawa narudishwa madarasa mm. baada ya kumaliza shule basi mimi nikakuja huku 2009 nikakuja Dar es Salaam kakaa Dar es Salaam kwa mama Mabibo mm. kanaishi naye kadri siku zinavyoendelea nikawa najifunza magari Mm. Nikuwa ni konda magari ya Suzuki Carry hizi town trip. Mm. Manzesi pale darajani. Basi baadaye Mungu akajalia akanitoa tena pale nikawa nimeingia kwenye masuala ya kusoma dini elfu mbili na kumi na mbili nikaanza kusoma dini Markaz Kiwalani, kaa nikifanya kule mambo ya dini nikiwa ni hadimu. Mm. Hadimu katika lugha ya Kiarabu ni muhudumu, mm. yani mtu mwenye kuhudumia. Sasa nilikuwa nikifanya hidima pale Markaz Kiwalani mm. kwenye swala la kupika mm. kupikia makundi yanayotoka India, Pakistani, Bangladesh, Saudia mm. wanaokuja kutangaza neno la Mwenyezi Mungu mm. sasa pale mimi nilikuwa niko na shehe mmoja kwa Ramadhani, ni mtu wa huko mtu wa Kondoa. Mm. Mm. baadaye nikaa nikifanya hidima pale, baadaye kadri nilivyokuwa nikifanya hidima pale Mungu akaniwezesha Amir Sap wa Tanzania nzima, ICCM of Tanzania, aitwa Amir Sap Paleka ameshama ashakuwa marehemu. Mm. Alikufa nadhani mwaka kama mpaka sasa hivi imepita miaka minne toka amefariki huyo Amir Sap. Mm. Ahmad Paleka. Mm. Basi akanichukua yeye ndo akani nakaa naye. E, kadi ya kukaa naye basi nikaa nimeendelea kufanya hidima pale, kufanya hidima nikarudi mm. nyumbani. Mm. Nilitoka siku tatu katika tabli tulienda Temeke huko. Mm. Katoka Temeke tukaenda Mbezi, baada ya kutoka Mbezi nikarudi nyumbani kwa mama Manzese Mkunguni. Mm. Baada ya kurudi kwa mama mimi nilimwaga ile siku ya Alhamisi, mama bana, mimi nakwenda. Nilikuwa nimetoka na mzee mmoja anaitwa <clears throat> mzee Abubakar, mzee wa Uturi. Uturi ni mix zile miski ambazo ni eh, miski zile za manukato makali makali yale mm. marashi yale ya Kiarabu mm. basi ndo anaitwaga hivyo mzee Abubakar. Yaani katika kitengo chake pale markazi huwa ni mtu wa Uturi, kiingia pale anakupaka Uturi, ina maana yake ambayo ni maana gani? Maana yake yani, tunasema kwa sisi Waislamu tunasema uturi kama vile unavompaka mtu katika hali ya ikiramu. Kwa hiyo kesho na kesho kutwa hata katika kaburi lako, tunavyoamini sisi katika kupitia hadithi za Mtume. Kwa hiyo yani, unapompaka yale marashi, basi hata siku ya mwisho katika kaburi lako au jasho lako litakuwa linaotoka mm. katika mwili wako, basi litakuwa ni hali ya ile manukato mazuri yananukia mm. na yeye alikuwa ni mzee wa kitengo cha zikri mpaka leo hii ndio e, zikri mm -hmm. wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yule mzee nika yeye ndo alinipeleka markaz. Markaz ni wapi? Markaz Kiwalani. Markaz ni sehemu na mjumuiko wa Waislamu lakini ni kitengo ambacho kinaongoza kitu kinaitwa tablighi. Ambayo ni nini? Tablighi ni uhamasishaji wa dini. Ndio. Iko Vingunguti pale. Ndio. Enterprises pale. Bandari Kavu mm. hapo akakupeleka Markaz. Akapeleka Markaz. Baada ya kutoka Markaz, tukaenda siku tatu katika mji wa Mbezi kule, tukawa tumeenda kutangaza dini sasa na viongozi waliokuwepo mm. Baada ya kurudi nikakaa siku mbili pale Markaz, nikarudi nyumbani mm. kwa sababu pale nilikuwa bado sijafahamika vizuri, nikarudi nyumbani kwa mama Manzese nilivyorudi na nilikuwa nimemwaga mama mimi natoka, lakini sikujua kama kule nitaenda kukaa kwa siku ngapi. Ndio. Yeah. Kwa sababu nilikuwa in the first, yani kwa mara ya kwanza naingia katika hiyo shughuli ya kutangaza dini. Basi baadaye nimerudi, mama hakunipokea vizuri, ilikuwa mida ya jioni saa kumi na moja nimerudi pale, basi bi mkubwa mimi nikamsalimia, nikaingia ndani. Nilipoingia ndani akanitoa akaniambia toka nje. Mm. Baada ya kutoka nje basi wewe ulienda wapi? Nikamwambia mimi nilikwenda markazi kama nilivyokuambia, lakini sikujua kama nitarudi siku ngapi au nitakaa kwa muda gani. Mm. Au mwenyamaza huko na kuomba urudi huko hmm. ulipotoka. Mm. Ulipotoka mkubwa akanitolea nguo akaniwekea nje. Mimi nikaona sina jinsi, sina nikamwambia bana, naomba msamaha, lakini bibi mkubwa bado hakuhitaji kuni kunisamehe kama venye yeye aliona kama nimemdharau, lakini mimi ule ujio wa kwenda kule nilikuwa sijui kama kule nitakaa siku ngapi. Nalikuwa nimeenda kwenye swala la dini, bora ingekuwa ni masuala mengine ya kisheitani at least kidogo ingekuwa inaleta mantisha fulani kana kwamba sio sehemu nzuri niliyokuwepo. Mm. Eh, basi baadaye mimi nikaa naishi Mkunguni pale, kuna msikiti unaitwa msikiti wa Pemba, nikaa naishi msikitini hapo umefukuzwa na mama. Kwa kilomita za mama ilikuwa ni hapa na pale. Mm, anakuona ina maana kutoka nje ya Hata nikitoka msikitini nikipita hizo eneo ni pale pale mdizini. Mm. Katika baa pilot hapo karibu na huo mtaa. Mm. Basi nikawa nikiishi pale msikitini, nalala pale msikitini. Ule mzee ndo ananichukua asubuhi, anakuja kwa sababu asubuhi tukisha swali tunaingia kwenye masuala ya zikiri mm. Kishafanya zikiri zangu, nikimaliza ule mzee ananichukua ampeleka kwake, yuko na mke wake, ni mtu wa, wa Zanzibar huyo mzee mm. Basi ule mzee ananichukua ananipeleka kwake, nakula <clears throat> kitoka kula pale, narudi msikitini, naendelea kufanya ibada zangu. Baada ya hapo, kuna madrasa ilikuwa iko hapo pembeni, yani nyumba kama hii mtu ametoa ametengeneza ukumbi mkubwa ambao ni watoto wanalelewa hapo katika mazingira ya kidini. Yani kuna wale ambao hajiwezi wanakaa hapo hapo. Mm. Kwa hiyo sasa mimi nikaa na yule mzee akanichukua akanipeleka pale, akasema basi wewe namuomba mkae naye kama ndugu yenu, kama mnavokaa na hao wengine, basi tatizo lake ni hili na hili, wamekutana na mamake hivi na hivi na hivi, unaona. Mm. Basi nikaa nikiishi pale na wale watu Kesho na kesho kutwa ule mzee nikaondoka naye kama siku tatu zinne zilizopita, nikanipeleka markazi mm. karudi markazi Kiwalani kule kweli, nikaenda markazi kaa nimekaa kule kukaa kule markazi, nikaa nafanya hidima sasa, hidima kwenye masuala ya kupikia yale makundi, kwa sababu anakuja makundi mengi sana mm. India, Pakistani, Saudia, wapi, yani makundi mbalimbali mm. yanaingia pale airport, yanapokelewa na magari ya pale markazi yenyewe, ziko ma, magari pale na kwa madereva ndio wanachukua makundi yale mm. yanaleta pale. Kuna wanaokuja na wake zao, kuna ambao wanaokuja wenyewe wako single kutangaza dini. Mimi na makusudio kutangaza dini. Mm. Kwa hiyo basi nikaa naendelea kuishi pale, nafanya hidima mm. kapita kitu kama mwaka mm yapita kitu kama mwaka hivi bibi akanitafuta bibi yangu mimi mzaa mama sasa mm. nikaa nawasiliana naye ndo akaniambia bana nakuomba mamako anasema uende nyumbani msalimie mm. na yalitokea yamekwi yaishe basi mi nikaona hakuna budi kwa sababu ni mama Mm. na kama ashaamua kurudisha moyo wake nyuma, kwa sababu mimi sikuona chenye labda chenye mimi nilichokosea ni nilikuwa sina simu kuweza kumjulisha bana mama, mimi huku nitakaa siku kadhaa mm kwa sababu ile tablini nilikuwa ndo kwanza siijui mm. Eh, basi nilivorudi nikaamua kutoka kule nikamwaga ule mzee Mwenyezi Mungu amlaze pema mzee wa watu nikamwaga kanipa hela kiasi kaniambia basi hii kumpa mama na hii utafanya nauli na hii utachukua zawadi yote utampelekea mama sawa kweli nikatoka kule kaja mpaka pale kana sasa ndo mahusiano na mama yakaanza tena mm nikaa kikaa wiki wiki mbili wiki tatu kama niko hapa namfuata nampa chochote kile nilichokupo nacho babangu yule ambao niwakufikia kanaishi naye hivyo mm. E, kadri shughuli zinavyoendelea ikawa hivyo hivyo mapenzi yakawa yanaendelea mimi na mama yale mambo nikayasahau kuna kwamba mm. nitolea nguo nje au aliniambia hapa ondoka na nini ah. nikasema haiko haina maana haina maana mimi nikaa narudi sasa kuendelea kuishi maisha yangu na mamangu hivyo tunavyoendelea na yule mzee yupo kuja na wasalimia napigia simba na mama kuna hichi mkaa nakuja na waindi wangu naambia bana nampigia simu mama kuna wageni nakuja nao tumia pesa bana au chukua vitu fulani dukani tupikie hichi tupikie hichi tupikie hichi anapika kweli nakuja na mashe wangu kutoka India wengine wa Pakistan nakuja nao mpaka pale namsalimia mama yangu anatoa kile kilichokuwa nacho nampea mama mm. naondoka namwaga mama tunaenda tunaandaa mwanangu haya naenda nikiwa kule yani mahusiano akawa ni mazuri mazuri akawa ni mazuri basi end of the day nikapata udhamini wa kwenda South Africa kwenda kusoma mm. nikatengenezwa passport basi nikapata passport nikaa nimekwenda kusoma tablihi kusoma tablihi, yani kwa nimeenda kukaa kwenye tablihi, yani kitengo ambacho kinalelea watu kwenye masuala ya dini mm. kaa nimeenda kusoma mule, kanasoma nasoma miaka mitatu ambapo ulikuwa unasomea nini sasa? Masuala ya dini. Ndio. Sehemu gani? Yani kitu yaani gani? Vipengele vya dini, kuani mm, vyote. E, si rafiki. Yani yale yaani mafundisho ya dini haya na hususan pia ilikuwa kwenye masuala ya lugha. Mm. Eh, unaona? Mm. Kwenye masuala ya lugha. Kwa hiyo lakini nilikuwa nimebezi sana kwenye masuala ya dini. Mm. e, lugha kidogo sijaikalia chini sana kuisomelea, nimesomea kwa kutembea nao tu. Mm. Ndio Mwenyezi Mungu naye akanipa wepesi nikafahamu hiyo lugha wazao wanazoongea, lakini mwingi sana kwa nimetenga kwenye masuala ya dini, nafundishwa jinsi gani mwanadamu aishi kuruani, kuhifadhi, umeona eh? Mm. Kwa hiyo ikaenda ilivyoenda, basi nikarudi na rafiki yangu anaitwa Saidi Hassan mm. Manje ni huko Mtwara mm. nikarudi kurudi Markaz pa tukakaa. yani mmetoka South Africa mmekuja Markaz Dar es Salaam. Dar es Salaam. Mm. Kaa pale kakaa naye, Kutoka hapo tukaja nyumbani kwa mama mm. na rafiki yangu. Sasa hapo ilikuwa kuna shehe mmoja wa Pakistani, kuna jamati ilikuja kutoka Pakistani mm. Mashehe walikuja Pakistani wakaja Marcus pale, basi kanafanya hidima na wao na nini na watu kama kwa karimu kama wageni, kanafanya zile kazi zangu za jikoni kama kawaida mm. Baadaye Mwenyezi Mungu akalipandisha daraja mm. pale Marcus mwenyewe yule mzee shehe mkuu wa tablighi mm. Amir Sapaleka akanichukua nikaa naishi naye kama mwanaye. Jina langu hata pale ilikuwa siitwa Saidi Abdullahi, nilikuwa naitwa Saidi Paleka. Eh, basi mzee ashafariki nikaa nakaa naye pale kwa kitengo kika, yani nimetoka kwenye hali ya kupika nikaa kwenye sehemu nyingine sasa, kanakabidhiwa pesa eh, ule mzee milioni kadhaa, milioni mbili, milioni tatu, nakaa tunapiga naye mahesabu. Kwa hile hidima ilikuwa ikiendelea pale yoyote yule akitaka chakula kule akisema tunahitajika vitu fulani vinatoka vikapiko kule ananifuata bana Sheikh Saidi namba shinkaza nachukua bana hii hapa naandika baadaye tukana mzee wangu jioni tunataka kulala tunapiga mahesabu bana imetumika hivi imetumika hivi imetumika hivi kwa hiyo yule mzee alinipenda nikanaishi na yeye yani zaidi ya kunipenda kanaishi mm. na yeye kwa hiyo Mwenyezi Mungu akashukuru maisha akaenda vizuri eh, shida ndogo ndogo zikawa hakuna Mm. Kwa nikaenda of nikatoka nikaenda Mtwara na huyo rafiki yangu. Kwenda Mtwara sasa kulikuwa nimeshapata wadhamini kwenda Pakistan miaka kumi kwenda kusoma. Mm. Yule shehe alikuwa na darasa lake huko na madrasa huko nani Pakistani. Mm. Sehemu moja inaitwa Kachiro. Mm. Akaniambia bana wewe utakuja, utakufanyia vitu fulani fulani, utakuja utakuja kusoma. sawa. Kwa baada ya hapo nika Kasema sasa kama naenda kule miaka kumi, Allah atafanya pesa atafungua miaka kumi. Mm. Kabla ya yote kwanza niweze kupata nusura ya mwanamke kuoa yani na maisha mm. nikae. Kwa nikatoka na rafiki yangu kaenda ni Mtwara, ni amkwenda Mtwara ilikuwa ni mambo mawili. Mm. Kuoa na kutangaza dini. Mm. Lakini la kwanza ilikuwa kutangaza dini, swala la kuoa likaja mbele yake. Kwa sababu wa, kuoa nilikuwa ni nania, lakini bado nilikuwa sija mahusiano na mwanamke yoyote hujampata mwanamke. Kwa hiyo hilo nao lilikuwa ni nia yangu, lakini la kwanza ilikuwa kwenda Mtwara kutangaza dini. Mm. Katoka kaenda hadi Mtwara, sehemu moja inaitwa Tunduru. Mm. Kabla ya kufika Tunduru kuna kijiji hapo nyuma kidogo inaitwa na Miungo. Mm. Ndo nikashuka hapo kwa rafiki yangu, tukashuka tukaa tumeanza kukaa hapo kwa hapo. Mm. Tukaanza kufanya harakati za dini, yeye yeah, akisimama msikitini akiendelea kusomesha madrasa, mimi natoka na watu wengine tunaenda kila mitaa tukitembea vijiji kazako tukifanya dini tukitangaza dini ninamaanisha yaani mm. kweli Mwenyezi Mungu alijalia tulifanya kadi kiadhi alichojalia eh, wengine tukawa tunawasilimisha tunawapa darasa Mwenyezi Mungu anajalia lile darasa tunawapa linamuingia mtu na mtu anaamua kubadilika basi kasilimisha watu kadhaa tukawapa elimu watu kadhaa kadri ile elimu ala ndo tujalia tukuwa tumesoma sana mm. kwa sababu kuna watu ambao wamesoma kwa kile ambacho tulikuwa tumejaliwa na Mwenyezi Mungu tuliweza kukitoa kwa kwa watu katika ile dini pale bana, ukitaka kufanya hivi na kuwa hivi, ukitaka kusema unashika uzi na kuwa hivi, ukitaka kuchinja kuku na kuwa hivi, sababu ulikuwa ni kijijini mm. swala la dini inakuwa kidogo ni mtia Msikitini mnaweza mkaswali watu watatu wanne, mm. umeona mm. na hapo ni wazee, sio vijana mm. kwa kweli tukafanya hamasisha kadri Mungu alivyojalia, watu wakapata ule mwamko wa ile dini kidogo ikainuka. Mm. E, basi baadaye kama hivi mimi nika amua sasa kumweleza ndugu yangu mimi nataka nifanye ile nusura tuliyopanga kufanya, kwa sababu yeye alikuwa na mke wake ambao ni mchumba yani tuseme, alikuwa bado hajaoa, alikuwa ameka target ya kumwoa, alikuwa ni Mkristo. Baadaye kwa basi mimi nikaamua kuoa, akaniambia basi mimi nitakupa dada yangu kikweli swala la mwanamke nilikuwa sijui. Mm. Yaani kuhusiana na uchefu uchefu uchefu wa wanawake nilikuwa sijui. Na hapo kabla kabla ya hapo kuna maisha ya ujana mengi tumepitia lakini bado nilikuwa sina vitu hivyo. Mm. Umeona? Kwa hiyo kaa nimekaa na rafiki yangu na basi sawa. Tutafanya fikra, tutazungumza na yeye, anaitwa Rahma Asali na Mmanje. Mm. sababu kuna madrasa tulikuwa tumefungua. Mm. Kwa ile madrasa tulikuwa tukisomesha pale na msichana dada yake akikuja pale basi tukafanya ile taratibu venye inafaa. Yeye akaniambia basi mimi nitazungumza naye, lakini kabla ya hivyo tutafanya fikra fikra ambayo fikra yani ya kuweza kupata jiko sasa, tuongee na mzee, tuangalie kile kitachokuwa sawa, niweze kupata m, kupata mke naye sawa. Basi yule mzee akaelewesha na yule mwanamke alielewesha, basi naye akasema ni sawa, mimi nimekubali, kwa sababu alikuwa anasoma Zanzibar mm. kwenye madrasa ya dini, nalelea watoto wa kike katika hali ya kidini mm kwa baada ya kuja kule tumekutana naye kule na yeye alikuwa na muda mrefu kutoka Zanzibar. Na ambapo pale alikuwa kama mwanafunzi wenu. Naye alikuwa ni mwanafunzi na yeye. Lakini kule alikuwa ni kwao lakini naye pia tulipofungua darasa naye alikuwa anakuja katika lile. Mwanafunzi wako ya, sasa. Yaani mwanafunzi wangu pamoja yeye na yake tulikuwa tukifundisha hapo. Mm. Basi tukaenda tukienda hivyo kama siku tatu za nyuma mambo yakakaa sawa. Mimi nikafanya harusi. Mm. Ilikuwa siku ya Jumamosi. Harusi imefanyikia Mtwara. Ilikuwa Jumatano, eh, ilikuwa Jumatano. Inafanyikia Mtwara. Inafanyikia Mtwara tu. Mama anajua ajue. Sasa kabla ya hapo nikamjulisha mama. Mm. Bana mimi na jambo hili nafaa nafanya. Mm. Sasa bi mkubwa aliitikia lakini sikujua kama aliitikia kwa roho nzuri ama kwa nia ambayo ya tofauti kwa sababu unajua Mtwara na kule nilipokuwepo ni mbali sana. Mm. Tunduru kwani Msumbiji unaiangalia. Mm. Kwa hiyo nikamweleza mama, basi mama akasema sawa. Kaambia basi mimi nikimaliza mimi nitakuja naye huko, sio kama ndo nimeweka makazi huko. Kwa hiyo nikafanywa ile ndoa ya Kiislamu. Mm. Kaitwa watoto madufu pale ni kukaa kuko sawa, kilichojaliwa kupikwa kikapikwa. Kweli nikakabidhiwa mwanamke yule. Mm. Tukaa katika msikiti sasa hapo kukaa kuna rumu kama tatu hivi ziko pembeni. Mm. E, mzee akatupa rumu moja, huyo mzee wa msikiti akatupa rumu moja hapo na nyingine akampa rafiki yangu Saidi. Mm. Kwa mimi nilifunga ndoa Jumatano, Jumamosi akafunga Saidi ya kwake. Mm. Yaani ni wajina wangu, mimi naitwa Saidi na yeye anaitwa Saidi. Mm. Kwa hiyo naye akafunga Jumamosi ndoa yake, msichana wake alikuwa ni kubadilisha dini. Kwa hiyo anaitwa Miriam. Mm. Kafunga ndoa yake kweli tukawa tunaishi. Shehe wangu nilipitia mtihani mzito, lakini siwezi kusema kama ni mzito kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye anatoa mtihani ule ambao mwenye wewe binadamu utaweza kuuzidi isdadi yake. Haizi kupa mtihani kushinda wewe isdadi yako, yani nafsi yako wewe kushinda ule mtihani inakuwa ni uongo. Mm. Kweli nipitia mtihani shehe wangu, naweza kusema hivyo kwa sababu nilikaa siku ya kwanza kwenye ndoa mm. mwanamke simjui ni nini na mm. yule mwanamke naye hajui mwanaume ni kitu gani. Mm. Sasa katika kipindi cha nyuma hizi, wakati ninavukaa ninavyoendelea kusoma dini na kufanya harakati za dini kuna viumbe vikaa vikinisumbua, labda unalala usiku, nikiamka hivi na nimefanya mapenzi na mtu, kiamka asubuhi nakuta mambo yameharibika. Mm. Kweli kaa naenda hivyo naenda hivyo, baadaye yule kiumbe akaanza kujidhihirisha kwangu. Kiumbe gani? Huyu majini mahaba wanasema alijidhihirisha yani, akawa kukuja kabisa kujidhihirisha, yani ni kudhihirisha ni ile kuwa na kutokea kabisa hivi live, za live usiku, kama ambavyo tunazungumza, kama tunavyozungumza mimi na wewe, jini mahaba, jini mahaba Mm -hmm. ka, nimeoa yule mwanamke mm. uko Mtwara siku ya kwanza mm. tukalala vizuri, kesho yake mm. ikawa ni mtihani shehe, yalitokea makubwa kwa sababu nakuja yani, sijui kama nilivurugwa akili, sijui kiumbe alikuwa amefanya vipi, wewe shetani sijui alikuwa amefanya kitu gani shehe wangu mm. Naambiwa yule mwanamke nilitaka kumpiga kisu, wewe mwenyewe choma kisu, huyo msichana sababu yule kiumbe alikuwa akisikia harufu tu ya manukato yule mwanamke pale ndani ndo vurugu. Mm. Mwanamke akitoka pale akienda huko, mimi nikija niko sawa. Mwanamke akatoka pale, alichukuliwa kama siku mbili hivi, akaenda kwao. Mm. Niko sawa. Sasa inakuaje hivi urudi hiyo siku ya tatu ndo nikataka kumchoma kisu shehe. Mm. Yule mwanamke kweli huku na huku Allah alivyojalia watu waliweza ku, kusaidia kitu kama hicho hakikutokea na Mwenyezi Mungu naye alijalia. Mm kweli yule mwanamke akaa yuko kwao. Sasa siku tatu hizo mm. kwao yani siku ya tatu baada ya ndoa. Eh, siku tatu baada ya ndoa na siku ya kwanza tu katika hiyo ndoa siku tatu mimi niliweza kulala na ule mwanamke siku moja tu. Mm. Lakini nilipata tabu sana. Ilikuwaje? Kwa kupitia huyo kiumbe. Nilipata tabu sana. Sababu yeye alikuwa juu mwanamke, mwanaume nini na mimi nilikuwa sijui mwanamke nini lakini yule kiumbe sasa. Mm. Niliteseka sana shehe baada ya kufanya kile kitendo cha ndoa na yule mwanaume maana yule mwanamke mm. iliteseka sana yule kiumbe alimsumbua sana alikuwa anakusumbuaje sasa yani ilifikia itikadi yani kama sasa kama hivyo nataka kumchoma mwanamke kisu inakuwa ni ngumu sana kukuelewa mm. umeona kwa hiyo mambo yakawa yamebadilika kile nilichokuwa nakitegemea kikaa ni tofauti mm. kwa sababu nilikuwa nategemea nitengeneze familia na mimi nikisema naenda kusoma nikirudi niko na familia yangu mm. kwa sababu wako wanaoa vile, wakitoka baadaye wanaenda huko, so kama ni Pakistani ni wapi, ameoa anachukua mke wake tena anaenda kule anaenda kufanya di kusoma dini na mm. maisha yanaendelea mm. lakini kile nilichokifikiria kikani wangu shehe mwanamke nilikaa naye kwenye ndoa siku tatu mm. niliteseka sana. yani kitendo ile siku nimemuingilia tendo la ndoa tu niliteseka sana. Mm. Yule mwanamke akaja akawa analia venye jinsi mimi nilivyo hali yangu sasa ikawa siku siku ya ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Mm. Mida kama saa mbili. Ilikuwa ni azana ya saa mbili shaaziniwa. Lakini watu bado hawajaswali. Nikaa niko na swali sunna, swala zangu za sunna. Mm. Swali swala yangu ya sunna niko katika rukuu nimeinama hivi hapo. Mm. Ah, damu zilitoka puani, hicho ndo niliona tu. Damu, damu puani, masikioni. Mm. Nikaanguka hapo hapo kupoteza fahamu. Nilipokuja kuishtuka najikuta niko kwenye hospitali ya Mission huko mm. Tunduru mm. nakuta hospitali ya misheni na nashtuka hapa wapi? Mm. Mbona mm. nilikuwa msikitini? Kiangalia hivi nimefungwa huko, nimefungwa huko. Sasa wale wataka kunichoma kwa sababu nilikuwa kama kichaa tuseme. Sasa wakawa nataka kunichoma sindano. Kweli huko na huku varangati huku na huku. Akatokea shehe mwingine ndo akasema hapana, huyu simchome shindano. Mm. Naweza mkafanya mambo mengine ambayo haya hapa kwa sababu ile jambo sio la kawaida. Mm. Kweli mimi nikachukuliwa sikufanya huduma wote zaidi ya kuchukuliwa tu na kurudishwa tena nyumbani mm. hapo mm. na miungo nikarudi pale hali mbaya she baadaye kama kesho yake hivi nimekuwa sawa vizuri nimeanza kuswali yule mwanamke akaamua kurudi tena kwangu mke wako sasa mm. mm. ile amerudi sasa tukaa tumelala usiku kweli vizuri tumekula chakula vizuri tumelala mm. usiku ikapita pita vizuri, lakini yule mwanamke anataka mimi nimwache yule mwanamke. Yaani mke wako anataka umwache Jini Mahaba? Yaani huyu Jini Mahaba alikuwa anataka mimi nimwache mwanamke. Ndio. Kwa hiyo ikaenda bana, mimi nataka ukitaka kuwa salama umwache huyu Rahma. Mm-hmm. Kweli shehe, nilikuwa maisha yangu sijui ya Mwenyezi Mungu alikuwa ananipa bahati gani au ananipa hasara gani, kwa sababu yani nilikuwa najikuta tu yaani na yani pesa nadhani naweza kuzishika pesa na sijui pesa zimetokaje tokaje yani maisha yakawa yani ya kukiurahisi sweti na lala usiku nakuta pesa hapana mm. naweza kukutana kama wewe hivi tu tukaongea tukawa tunapiga salamu nini wewe ni mtu mwenye kujiweza ukashangaa umenipea pesa pasipo kuelewa mimi hii pesa nimeipata nimeipata Simesha kana naenda hivyo kwa yule msichana. Baada ya kurudi asubuhi, nimeswali swala ya asubuhi mm. niko msikitini, narudi msikitini na mwanamke naye anamalizia ndani swala yake, nafungua mlango na namkuta anamalizia swala, nimekaa hapo kukaa kama dakika tano. Mwanamke asema ajitayarisha, apike chai kwa tunasoma soma, anamsomesha Qur'ani mm. tumekaa na yeye hapo tunasoma Qur'ani, sasa namfundisha naye anajua lakini kuna ule ujuzi wa zaidi, yani wewe umejulia hapa na mwenzako anajua kuendelea mbele mm. kwa kaa tunafundishana kidogo na nasikia mlango wa gongo, baba yake ndio huyo baba yake eh, baba yake mzazi amekuja mke wako ndoa eh, sasa amekuja na mshenga huyo mm. mzee Hassan amekuja na mshenga bana Sheikh Saidi si tumefuata mwenetu ah, mweneno vipi tena mwanamke alia sasa alianza kusikia vile alia mm. mimi siendi mahali mimi nabaki na mume wangu sasa wale ni watoto wa kijijini ambao wamelelewa katika malezi. Mm. Sawa. Baadaye yule mzee at least naweza kusema angekuwa ni wadini kidogo, kisingetokea kitu kama hicho, asingeweza kuniozesha yule mwanamke kwa mtu mwingine. Mm. Sababu wale watoto wake ni watoto wa dini, mke wake mke wa dini, anaswali, anafanya ibada zote, lakini baba ni uongo, ni mtu wa pombe yule mzee. Mm. Kwa hiyo kidogo angekuwa na ile dini, hofu ya Mungu ingekuwa ingekuwepo asingeweza kuchukua, sababu mwanamke mpaka atoe atoe atolewe talaka ndo umemwacha. Kwa hiyo akamchukua yule mwanamke mimi tena hapo ndo kuanza kuumwa, kusumbuliwa, sio kusumbuliwa, mimi nikapakizwa gari kutoka Tunduru nikaja mpaka Dar es Salaam. Kabla kabla ya yeye kufanikiwa kumchukua mwanamke au kumuuliza baba, huyu mke wangu unamchukua unapeleka? Nilimuuliza, lakini ilikuwa ni ngumu, mpaka mwanamke alikuwa hataki swala kama hilo, alikuwa haitaki. Ulikuwa ukimuuliza mzee alikuwa anasemaje? Yani sasa hiyo tunaongea kama tunavyoongea hivi mm. na mshenga yuko hapo bana, si ninachotaka hapa mimi, shisaidi mimi nataka mtoto hakuna chenye kingine ninachohitaji mimi. Au waulizi wazee mimi. Hapo ulipokuja wewe ah, yule mzee alichosema yeye akanambia wewe unajiona hapo haupo sawa na sisi ndo tunaona matukio yanayotokea mpaka wanamchoma wanataka kumchoma mwanangu kisu. Kwa hiyo ninachotaji ni wewe kwenda nyumbani utibiwe ndo urudi umchukue mwanangu utakapokuwa sawa uje umchukue mke wako. mke wako. Hiyo ndo kauli alioniambia mimi. Mm. Basi yule mwanamke alikuwa akilia, lakini ilikuwa haina budi, kwa sababu yule ndo mzazi kashasema. mm. na mimi kule ukumbuke, nilikuwa sina ndugu yoyote mm. ndugu yangu ni yule ambao Saidi tumetoka naye huku ambaye ndo dada eh, mtu e, ndo kaka mtu wa, wa mke eh, wangu niishi naye kutoka Markazi mpaka South kwa kuja hapa, yule ndo alikuwa ndo ndugu yangu ananijua mimi, mpaka mama yangu yeye ndo anamjua mm. Eh, kwa hiyo basi yule mzee akamchukua mwanamke Baadaye kweli walifanya hivyo, lakini baadaye wale watu wa msikitini wakatoa pesa kama laki na themanini mm. ikapewa mm. akakabidhiwa konda pale bana, huyu mgonjwa anashuka sehemu fulani na itakuwa hivi na hivi, kalipwa ile pesa na ile na nyingine akaa yuko nayo mm. Kwa sasa mimi nitakapofikishwa Ubungo pale, kuna namba alipewa ya mama yangu, atapiga simu ndo atakuja kunifaa kukufuata Nilipoondoka pale uwezi amini ni kama uzima ulikuwepo. yani ule jini kama jini maba alikuwa hahitaji mimi kuondoka, ni yaani uachanisho baina ya mimi na yule mwanamke. Alikuwa hahitaji. yani yeye nadhani yeye ndo alikuwa yani uachanisho wa mimi na ule mwanamke nilipoondoka pale nimepanda gari la kujadaa Mm. Kwa kufika huko yani mimi niko sawa. Umepona. Unajua niko sawa, niko mm. sawa. Hamna yale mawenge, hamna yale maswaibu ninayopata, zile shida. Mm kuja kufika hapo mimi nikasema hapana mm. siendi kwa mama siende wapi mm. mimi nikakamata gari nikaenda moja kwa yani nimefika hapa kama saa moja ndo nafika Dar es Salaam saa moja jioni mm. nikapanda gari tena pale za usiku zile gari ya NT zile mm. zinaenda huku Arusha wapi nikapanda gari pale nikalipa pesa siku nikaanzana na safari nikasema niende Moshi kwa babu mm. kwa nikafika mpaka kule nikaelezea venye ilivyo Nikakaa kama siku tatu siku nne mm. nikasema hapana, nafsi bado haikubali. Nikainuka tena nikapanda gari mm. mpaka mm. kufika Tunduru ya, ya kosti kitu kama mia na laki na eh, laki na una ushenzi na bado hujakula mm. kwa hiyo mimi nikatoka tena nikapanda gari moja kwa moja nikafika da kufika da sijauliza kaenda mpaka Temeke nikapanda magari ya pale kwenda Mtwara mimi huyo nikaondoka mm. kafika Mtwara kufika pale kwa namkuta mwanamke yupo Nilivyoshuka tu pale tayari kashapata taarifa bana barabarani. Bana mm. Shesaidi kaja